нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Баялаг Фид дэлхийн чанарыг Монголд хар гэдэг нь төгөрг шүү сампны гэдэг нь бодлоготой шүү сална гэдэг яна хачэ санаандад сайн боддороо аранжд маяг алтан цаг 阿拉玛爹的太阳升，巴拉纳尔苏玛玛尤扎，巴格纳斯哈桑格苏，吉比丁诺海罗秀，安吉玛雅古。 يديرنا تهلي بقى سنجر بسانا رسلنا ما يهوزا إرد قصرن خو هجموس هجم تلقيك شو خيوضا أرنجت ما ياكو صوتو ديرنا تهلي بقى سنجرنا نرسلنا ما يهوزا شوفو مكتر إركي بيسان مكوهدك جرغة من دكو ودن ديرنا تهلي بقى سنجرنا ಸಂಗಸಮಮಾಯೋದ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿದರೆ ಹಂದೆಗಸ ಜೀವಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಯ್ಯರುಷು ಇನ್ನಿದೆ ನಿಂದೆ ಹೋ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿದರೆ ಹಂದೆಗಸ ಜೀವಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಯ್ಯರುಷು ಶಿರಗತ ನಿಂದೆ ಅರಂಜಿತ ಮಾಯ ಹೋ